Llegué a las 6 de la mañana. Me marcaron el número 136 en el brazo. A las 10 y 30, cuando tocó mi turno, solo pude comprar dos paquetes de azúcar y un pollo. Hashtag Crónicas de Mercal. Hagámonos eco de lo que pasa en Venezuela.